Это конец тропы. Тут тут малина. По всей тропе малина. Белая. Малина немерено. Хоть собирай. сюда идти с кружкой и в сапогах. Что-то в кроссовках неохота мне ползать. И вот так вот вдоль всей тропинки у нас <laughs> малина. Это у нас... А тут смородина. Вот веточки, видите, какие хорошие? Да. С ягодами. Да. А там внизу находится ручей. ручей. Да. Попробую пройти. Кураги тут по а Вот и смородина красная. Вон ее сколько. Ух, она кислющая такая. Но мы ее все равно съедим. Прямо как это самое. Скажите, я скажу. Виноград. Ага. Не буду сниматься. А, а, а тут вон малина крупня. Малина крупная. Да, малина вся такая. А у вас это куда все снимается на камеру? gue sih